first of all di sini dia ada sedikit system requirements okey yang pertama dia perlu komputer sama ada komputer uh, komputer uh, komputer riba atau blackboard yang mempunyai window ke-8 uh, window 8 ke atas Mac OS, iPad, iPhone 8 ke atas. So, yang kedua, dia perlu ada aplikasi Minecraft Education Edition. Maksudnya kita nanti akan download daripada uh, website MEE e atau kalau guna Microsoft Store boleh download dari situ atau guna Apple Store. Lepas tu yang seterusnya dia kena ada account Office 365. Contohnya mm-hmm. kalau uh, cikgu-cikgu kerajaan atau yang dia dia, dia sudah ada uh, Gmail moe-dl.eg.my kalau tak ada dia dia perlu uh, ah, perlu ada yang uh, account Office 365 lah. Maksudnya kira macam kalau uh, yeah. orang luar ke as long as dia ada office 365 punya account dia boleh lah ya yeah. dia ada okay. office 3 uh, 365 account dia boleh mm-hmm. access dan ka, kalau eh, bila dia access dia hanya 26 trial saja ah, 26 okay. kali trials mana manakala untuk yang account MOE dia ada mm-hmm. 10 trial saja. Yang seterusnya keempat mesti uh, memerlukan internet untuk akses ke dalam uh, ah, MEE e punya web page, dia punya apps. Tetapi okay. lepas akses dia boleh tutup wifi. Dia boleh uh, carry on macam tu saja. Jadi kalau yang biasanya untuk compatible untuk yang lebih rancar, lebih uh, smooth, kita biasa guna komputer yang mempunyai Windows 10 ke atas. Windows 10 lah. Ah. Ya, mm-hmm, dia mhm, akan mm-hmm. lebih mhm. smooth. Kalau ada yang cikgu dia guna Windows version Windows 7, boleh tetapi mm-hmm. dia akan lag sikit. Jadi sekarang okay. lebih baik kita guna Windows 10. Okey, bagaimana kita nak uh, access kepada yang tu yang seperti yang tadi kita ada komputer dah, di sini ada satu mm-hmm. komputer Windows 10 dah. Lepas tu kita okay. nak download apps dia. Jadi okay. kita kena pergi ke Minecraft. Okay, Minecraft uh, Education uh, Community. Okay, contohnya dia punya website. Okay, mm-hmm. dia ada tulis Minecraft Education Edition Homepage. Kita masuk, kita akan masuk. Okay, sampai ke sini dia ada homepage dia, view macam ni. Sekiranya dah ada account, kita boleh sign in. Kalau tak ada, kita perlu sign up untuk jadi komuniti dia. Okay, di sini okay. dia ada how it works, how it works, kelas, resources, community support dan my classroom itu tak sentuh lagi. Yang penting kita macam mana mm-hmm. nak download dulu. Jadi di sini okay. dia ada satu but- satu button get started. Okay, kita klik get started. Okay, sampai ke sini. Okay, untuk maklumat di sekarang dia adalah waktu MCO kan KPKP kan Perger- mm-hmm. uh, ah, perintah mm-hmm. uh, kawalan pergerakan kan jadi Minecraft yes. dia ambil satu inisiatif kita bila kita download dia akan free da- dari April ke Jun dia akan free semua features jadi jago, uh, oh okay. prof uh, uh, doktor-doktor boleh buat lah yang tu yang secara mm-hmm. free jadi dia tak maksudnya dia tak ada login requirement tak ada trial limitation tak ada dia boleh guna Oh, sampai okay. tempo tu sebab dia nak sokong untuk yang remote learning. Okay, mm-hmm. jadi yang dah sini, dah masuk sini, sama ada kita boleh download, maksudnya download dia akan download apps dia terus atau sini dia akan untuk check, untuk check if you have account untuk check email kan sama ada email kamu sesuai ke tak sesuai dia akan lihat di sini kalau tak, kalau dah guna Minecraft I see. Ya, guna Minecraft dengan nak berminat sangat nak on it boleh purchase di sini dia ada requirement mm-hmm. dia mhm. boleh deploy atau kita boleh try dia main lesson our our of code juga sama sama dengan dia kita ada satu yang uh, code.org ya lah, code.org kan dia ada out of code dia mm-hmm. juga berlink dengan sana jadi di sini mm-hmm. kita hanya untuk tekan download bila dia tekan download okay, eh. okay. okay. satu question uh, yeah. uh, go Ya. Yeah. Uh, so kalau macam contoh kita ada email yang uh, Office 365 tu, ya. Yeah. Uh, kita perlu juga apply for the license eh. Yang you kata tadi tu ada limited uh, berapa trials? 26. 26 trial. So yeah. uh, maksudnya is a separate purchase lah eh. Yes. I see. This is a okay. purchase. So if kalau kita ada email tu tak beli mm-hmm. license untuk Minecraft, mhm. mm-hmm. dia uh-huh. hanya 26 kalau kita ada less dia dia dia maksudnya kita sama ada ada uh, email tetapi uh kita belum beli license untuk Minecraft juga. Ah uh, okey okey faham. Oh, ya yeah. di sini kita get the Minecraft edition apps uh-huh. ni dia bagi free. Dia bagi free tetapi uh-huh. bila kita log in dia kira trials. I see. Ah jadi di sini dia ada beberapa platform kalau uh-huh. kita guna Windows kita download yang Windows desktop ada mm-hmm. untuk untuk Apple kita ada Mac atau iPad. I see. Okay. Ya. Yeah. Di sini download dia yang recommended untuk device kita. Tapi mm-hmm. biasanya kita download di sini. Bila kita download dia akan run automatic, automatically. Mm-hmm. Kalau dia run automatically, okay, saya tutup yang page dia akan keluar di sini. Ah, ah okay. Apps dia, the double click dia, okay, okay. bagi dia run sikit. Okay, Okay, dia akan keluar. Biasa dia akan keluar uh, window macam ni, paparan mm-hmm. macam ni. Okay, di sini adalah salah satu inilah. Okay, klik next. Email yang berbeza, organisasi yang berbeza, dia akan lain-lain. Contohnya, saya yang pakai digital class digital classroom punya email jadi mm-hmm. sebab dia punya organisasi sudah beli package uh, package bersama dengan Mike, uh, ah, Microsoft 365 jadi dia dia bagi dia email dia memang support I see okay okay di sini adalah interface homepage untuk aircraft okay mm-hmm. di sini ada tiga button kalau nak play, setting, switch account. Kalau account silap, kita switch account. Sebelum kita masuk, dia ada benda sini. Dia mm-hmm. tengok yang dia ikut. Okay. <laughs> Dalam sini. Ada avatar kita ke tu? Ya, ini avatar kita boleh pilih, pilih mana-mana avatar. Tapi uh, kita pilih avatar dia contohnya yang mana satu hari ni kalau saya nak jadi polis, saya klik saja lepas yeah. tu dia boleh ah, check okay. sikit Lepas tu dah puas hati kita boleh hmm. nak tukar ini pun boleh. Lepas tu confirm dia akan tukar on the spot. Lepas tu di sini ada satu butang kembali. Kita kembali saja. Okay. Okay saya akan mula dengan setting dulu. Okay bila kita masuk dia ada setting sikit. Hmm. Biasanya kita tak uh, kacau setting ini sebab kita familiar dengan dia kecuali kita ada special requirement kita nak tukar mouse ke sebab mm-hmm. di Minecraft um, left button adalah untuk rosakan right button untuk uh, place jadi mungkin ada orang ma- biasa main dengan Counter Strike dia akan keliru sikit jadi kita boleh tukar di sini ah, ah okey okey controller kita boleh pakai controller kalau ada controller kita boleh link atau yang ni juga dia boleh link dengan microbit Okay, tapi itu high tech. Okay, sekarang kita akan masuk okay. play. Masuk bila masuk play dia ada satu paparan lagi adalah view my worlds atau view library dan di sini ada bawa-bawa. Mm-hmm. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak main single player, boleh create a new world ataupun view worlds yang sudah dibina ataupun kita ambil world daripada uh, library di cloud. Itu nanti saya tunjuk satu-satu. Okey, kalau mm-hmm. uh, tuan nak masuk multiplayer, jadi kita klik multiplayer, di sini perlu masukkan kod-kod dia. Ha, ini ini first step. So yeah. kod dia bukannya alpha numerical eh dia icon eh. Ya, yeah, dia icon. Dia bukan numerical icon dan ini adalah first step. First step verification. Ada yang lebih canggih dia guna IP address. Jadi mm-hmm. bila dah masuk okay. semua contohnya masa semua, klik je confirm dia akan loading yang war tu. Tetapi di sini dia okay. ada satu trick untuk multiplayer, dia kena guna Gmail yang sama organisation. Contohnya kalau opsi bagi uh, UPSI bagi Gmail, mm-hmm. Gmail yang mempunyai uh, Microsoft Office 365. Jadi kita player A dengan player B kena guna organisasi yang sama iaitu Gmail daripada UPSI. Oh, okey. Dia tak boleh cross domain eh? Ah, uh, dia tak boleh cross domain. Kalau cross domain, dia tak akan sambung. Dia kena Dia macam domain. Mm, dia macam Google Classroom lah juga, right? So Google Classroom if you open uh, create new Google Classroom using contohnya Gmail yang daripada UPSI, So uh, you can only uh, invite people yang dalam organisation tu punya email lah right? Oh, okay. Yes. Okay, jadi Sama. ini triknya. Jadi ada orang, sebab ada cikgu pernah tanya kenapa tak boleh. Memang tak boleh, dia kena same domain. Mm-hmm. Uh, okay, mm-hmm. yang kedua, dia kena guna same internet yang sama. Internet maksudnya... Wi-Fi. Okay. Maksudnya, contohnya, uh, saya dengan doktor kan, kami duduk mm. jauh kan okey domain yep. tak sama itu sa- salah satu cabaran dah sekiranya mm. kita domain sama anggaplah kita domain sama tetapi mm. saya guna wifi saya saya IP mm. lain IP okay. address lain lepas tu doktor guna wifi lain jadi sama juga kita tak akan berhubung ah, I see. So yeah, tak ya, boleh yeah. connect lah ya. Oh. Ah okay. Yeah. Tetapi lah So ni, dia, dia kira macam uh, Minecraft ni kira macam local area network punya kind of uh, uh, ni eh setup eh. Ya, boleh kata ah, macam tu. Okay. Jadi yang yang yang pernah ada dah satu etika ada seorang jegu dia memang jegu IT pakar pakar IT dia dah hmm. boleh connect uh, guna Minecraft dengan same tapi dia pun juga same domain untuk Gmail same domain tetapi internet itu lain-lain IP address tetapi boleh Oh okey dia buat macam Tapi ni, itu lebih teknikal lah ya. Ya, dia dia sangat teknikal sebab dia akan tukar IP dia ha, hanya dia nak post dia punya macam mana? Dia punya <laughs> router kepada satu tempat. Itu sangat oh, technical. Okay. Ha, yang itu kita tak sentuh. Yang mm-hmm, sentuh lagi mm-hmm. yang hari ni. Ya, yeah, ya. <laughs> Yeah. Lepas yang ni Okay, kalau ada view my wall, saya akan masuk setiap butang lah. View my mhm. wall, mm-hmm. uh, yang ini wall sudah bina. Jadi dia ada, kalau tidak create By a new one. Lah, ya. Mm-hmm. Yeah. Okay, create a new one. Dia ada new new atau template. Template biasanya kita save template. Kalau tak ada, kita create a new one. Bila new one, biasalah kita namakan world, uh, my world, contoh lah. My mm-hmm. world. Okay, kalau Jack sini, default game mode, uh, game mode dia ada survival atau creative. Okay. Biasanya kalau untuk break, untuk bina sesuatu kan, kita guna yang kreatif. Okay. Sebab survival ni dia ada zombie, dia boleh spawn yang creature-creatures yang boleh hunt uh, avatar dalam tu. Dia lebih, dia ada nyawa, dia ada life. Nanti saya tunjuk satu-satu. Kalau dia, dia lebih dynamic lah eh. ya Dalam yeah. mini lebih kurang macam game jugalah right survival yeah. ni. Ya, oh, ah, survival okay. ni dia macam game. Betul-betul kita main game tu. Macam mm yang mm-hmm. dulu-dulu Minecraft kan sebelum dia ada education edition, dia memang survival saja. Oh, okey. Lepas tu kreatif. Kalau untuk yang budak sekolah rendah saya kan saya bagi kreatif lah sebab mm bagi dia guna mm-hmm. kan. Lepas tu mm difficulty di sini ada satu trick. Difficulty okay. ni dia ada peaceful, easy, normal, hard. Untuk okay. peaceful kita hanya boleh letak NPC saja iaitu non character player yang mm-hmm. lain tak boleh um, dalam Minecraft dia ada witch ada zombie kalau pilih difficulty peaceful memang tak akan muncul oh okay. yang paling dah kalau nak paling senang nak zombie kerja kan nak lah. kita bagi uh, rasa game mood sikit kan mm-hmm. kita mm-hmm. boleh mhm. letak creative lepas tu letak easy boleh nice. juga dia ada zombie. Dia zombie akan kejar juga. <laughs> okay. Uh, ada spider itu boleh. Kalau letak pisau, uh, ah, sorry tu. Memang say. tak ada. Memang tak ada. Hanya ada NPC saja. So NPC ni konsep dia? Konsep dia macam kita nak tunjuk jalan, nak buat cerita kan. Ada yang bagi tahu macam mana game ini berlaku. Dia ada uh, link. Oh, dia link mana. So dia macam karakter tapi yang kita letakkan dalam uh, world kita tu lah eh? Ya, ya betul. Okay, alright. Alright, yang ini permission level dia ada sikit, dia ada visitor saja. Maksudnya mm-hmm. visitor ni kita letak kita create dah. Kira-kira create satu wall yang cantik dah. Kita mm-hmm. tak mhm. mau yang orang lain datang wall kita dia rosakkan kan. Jadi kita mm-hmm. boleh mhm, mhm. buat yang visitor. Dia hanya boleh tengok saja. Okay. Ha, yang member dia boleh break dan create block. Dan attack other player. Ada yang oh. jenis dia ad, bila kita build sangat cantik kan Aha. dia akan dia yang ini mode dia dia boleh pecahkan semua i see okay kalau operator maksudnya kita dah buat satu multiplayer saya adalah operator doktor mm-hmm. adalah member saya mm-hmm. jadi saya operator saya boleh teleport doktor ke mana-mana dan saya boleh lock doktor oh okay uh, yeah. jadi yang ini lebih kepada coding lah Ah, uh, alright, okay. Alright, okay ni. Lepas tu world infinite dia ada flat, infinite dan O. Kalau flat dia memang flat <laughs> saja lah. Ah, Kalau yang gambar ni kan, gambar uh-huh. ni adalah infinite. Oh, okay. Dia Kalau yang O tu? Old tu dia dulu-dulu punya. Oh, version dulu sebelum Minecraft, yeah. Minecraft education punya edition lah. Ya, yeah. biasa kita bagi flat atau infinite saja. I see. Flat memang flat eh memang tak ada gunung ganang semua lah. Eh? Tak ada tak ada bukit, tak ada apa. Tak ada So bukit, itu kalau sesuai ada. untuk kalau nak buat macam uh, latihan building ke apa, building blocks ke apa, right? Ya. Yeah. I see. Kalau yang gambar sini kan doktor mm-hmm. nampak gambar sini, dia ada ya. yeah. infinite, dia boleh ke dalam, gorek ke dalam, dalam uh-huh. sangat, dia tak akan puncuk, dia tak akan sampai ujung, dia akan masuk dalam. Lepas tu dia macam uh, bumi kita, dia ada map interior dia ada air di bawah tanah ada di sini lepas tu oh, ada okay. seasoning tu yang benda tapi yang flat tak ada dia akan flat saja hmm, hmm hmm hmm hmm Okay. Okay. lepas tu seat seat ni setakat ni tak ada benda distance pun sama lepas tu yang penting yang di sini kita bila kita buat uh, sesuatu kita kena show koordinat maksudnya dalam mm-hmm. situ ada xyz Okay. Jadi yang XYZ ini memudahkan kita nak teleport ke satu tempat. Hmm, okay. Lepas tu di sini ada immediate response untuk uh, men- melahirkan sesuatu benda. Jadi NPC mm-hmm. kita letak dia akan muncul. Kalau kita letak zombie dia akan muncul on the spot dia muncul. Kalau tidak kita nak macam kita buat game, main game kan, bank mm-hmm. game lain kita nak uh, pucuk dia tunggu satu masa dia perlu besar dari kecil ke besar besar lagi kan. <laughs> Kalau yang untuk immediate ni letak oh. saja dia terus ada. Alright, okay. Okay, ini check activate maksudnya kita boleh buat sesuatu kita nak masukkan coding lepas tu mm-hmm. code builder adalah untuk yang coding lebih advance mm-hmm. okay, untuk maklumat doktor Minecraft dia boleh sambung dengan ting uh, Tinkercad. Lepas tu sambung dengan Microbit, Macode, Microsoft Macode. Okay. Okay, lepas tu di sini sama ada kalau nak a Wednesday ataupun tak a Wednesday, dia akan satu sekitaran macam biasa kita dalam dunia kita lah. Dia ada dia ada siang dia, dia ada malam. ada malam. Ya. Ah, okay. Okay, ni di suspect dan behavior packs biasa kita tak sen tak kacau dia sebab ini hmm. dia hmm. memang macam mana kalau creative mood dia memang semua benda ada dah stand stand lah. standard dah kalau yang kita nak create hmm. yang hmm. creative hmm. moves itu perlu masuk di suspect. tetapi yang ini dah canggih dah biasa kita tak kacau Okay, untuk bio library di sini adalah lesson-lesson yang disediakan oleh global Minecraft mentor atau Microsoft sendiri. Okay. Ini lesson dia, dia boleh download monthly build lesson. Uh, setiap bulan dia ada di sini sekarang April kepada Jun untuk 2020 dia ada satu Minecraft World Challenge dia ada untuk empat oh, okay. satu yang untuk renewable energy satu untuk urban planning satu untuk sustainability dan satu saya lupa lah green tech jadi dia nak kita build guna Minecraft untuk build benda yang untuk sesuaikan empat tema tu ini um, tiga bulan dia bagi buat oh. lepas tu kalau menang dia ada hadiah tak tahu hadiah macam mana tapi biasanya lumayan oh okay <laughs> Okay, yang ini world's biasanya dalam kira klik masuk world dia ada Mayumi, Safichuk world. World world ni adalah dibiasa dibina oleh yang orang-orang sangat terror dengan Minecraft. Mm-hmm. Okay, lesson biasanya ada computer science, math, uh, science, language arts, history and culture, art and design. Jadi dia cater mm-hmm. untuk biasanya sebab Minecraft ni dia based di UK kan, dia cater mm-hmm. untuk kurikulum mereka. Yeah. Oh, okay. Tapi kita boleh guna di Malaysia kita boleh guna adapt dan adopt saja Mm-hmm, mm-hmm. Contohnya kalau saya max dia ada yang ni. Dia standard dia grade 4, yeah. grade 3, I see. Ya, yeah. dan yang bestnya bila kita download dunia tu, kita import masuk download kepada laptop, lepas tu kita buka import saja, dia akan keluar secara free. Jadi kita tak payah buat apa-apalah. Kita download oh. saja. Mm-hmm, mm-hmm. So ini kita download aja lah. This is yeah, like macam modul eh. Yeah, this is the word. Ha, oh, ah, uh, dia binamnya. Oh, uh, kira tu, kalau kira, kira, kira kita download tu, download world tu kosong, uh, meaning tak ada karakter lain. So maksudnya kita download the world, lepas tu kita uh, boot the world uh, guna kita punya uh, PC. Lepas tu contoh macam kita cikgu kan, kita download math contoh grade 3 tadi tu kan. And then kita mm. dekat dalam kita punya kelas, lepas tu kita boot up the math punya world. Lepas tu hmm. bagi mm-hmm. the code to student tu, so student semua boleh masuk dalam the world tu lah eh? Boleh. I see, okay. okay. Dan dia yang apa yang ditunjuk di sini adalah dia sedia siap dah. Jadi bila kita download, lepas tu kita import masuk kita make apps, Aha. dia akan keluar world yang sama macam ni juga. Okay. Jadi dia sudah bina siap sedia macam guna template dia. lah. Ya. Yeah. Uh, okay, faham. Hmm, hmm, okay. Hmm. Lepas tu lesson dan how to play, dia ada tutorial how to play step by step. Lepas tu mm-hmm. dia ada monthly build challenge contohnya. Okay, dia tekankan creativity and stringent 21st century. Ini yang dulunya, tahun lepas-lepas. Mm-hmm. Ini yang baru. <laughs> baru-baru kami yang masuk yang blog blog macam mana blog uh, Minecraft official blog kita masuk hasil murid masuk dalam ni okey oh. jadi ini yang challenge challenge lama mm hmm hmm, hmm, hmm. challenge challenge lama jadi uh, dalam tu dia ada ini boleh download pun boleh download juga ya yeah, boleh download juga dia free okey lepas tu kalau kita dah download kan kita cuma import sajalah kita tekan yang import ni So download dia tak immediately load dekat dalam Minecraft punya ni eh. Dia meaning dia download uh, as a file. Lepas tu baru yeah. kita import lah eh. Oh, yeah. okay. Dan file bentuk dia adalah icon Minecraft. Kita masuk, dia akan load, kita akan masuk world dia. Kalau tidak, mm-hmm. kita akan hmm. create. Okay, kita akan masuk macam mana kita create. Mm-hmm. Kita create a new one. Okay, for example, I, I want creative, peaceful, in, uh, infinite, infinite, lepas tu show coordinate, immediate. Okay, dah siap semua. Mm-hmm. Always day, mungkin nak, tak mau. Kalau kita dah adjust ni, nanti kita masuk world, kita akan adjust lagi. Okay, di sini ada dua butang, play atau host. Mm-hmm. Bila kita nak join multiplayer, kita boleh tekan host. Kalau nak single player, kita tekan play saja. So uh, contoh katakanlah macam kita uh, create the world lepas tu kita nak buat single player kita host lepas tu uh, sorry kita play uh, lepas tu kita dah build build build semua lepas tu kita nak share macam mana kita share the world tu. Okay contohnya saya masuk ah. Okay. Ini macam dah, dah lebih <laughs> dah lebih advance ni. <laughs> ini dunia dia yang ini untuk infinite. Okay biasa kita main di sini kan contohnya okey saya close di sini okey ini dia akan muncul macam ni uh-huh. ini untuk single player kalau tiba-tiba kita nak tukar jadi multiplayer boleh kita tekan yang butang ni kita tekan exc exit okay. exc dalam keyboard kita tekan dia akan keluar benda ni okey lepas tu di ah. sini dia ada butang untuk host. Start Ah, kita tekan je host, start hosting confirm dia akan generate ID dan code. I see. Jadi kita share kod ni bagi kat kawan-kawan ke ada murid-murid ada pelajar nak masuk kita show this saja. I see. So uh, contoh macam ya. uh, kita dah bina katakanlah I buka uh, satu world baru and then da- dalam world tu I recreate uh, campus UPSI lama lah with all the bangunan hmm. and everything semua tu kan. Uh, uh, and mm-hmm. then uh, the world can be saved kan can be saved and Boleh. can be shared with other people right as long as dia orang Boleh. ada access to that file right betul ke ya. ke macam mana betul boleh dia boleh share so kalau macam kalau dah siap ah okey okay. kata dah, dah, dah siap kan? ni kan, kan? hmm okey dah siap ni saya tekan esc okey save and acid. Okay. Yang penting kena safe. kalau kita akan hilang semua. Mm-hmm. Okay. Okay, tunggu dia. Di sini kita view my world. Mm-hmm. Okay. Uh, macam mana explode lah. Sekejap. Saya pun kena fikir balik macam mana explore lah. <laughs> okay, di bawah ni ada. Ah, okay. Ada copy Eh, delete copy. Uh, export Oops. boleh delete, delete boleh copy the world boleh ya yeah. ah okay alright okay saya rasa hari ini kita sampai sini yuk ya ya ya ya yeah, yeah, yeah.